السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم يحيى طارق في الفيديو دوت هنشرح ازاي نعمل scene زي دوت في Blender آه، مبدئيا آه، هو ال scene متقسم لجزئين أول حاجة البيت تاني حاجة البلالين والخيوط آه، أظن معظم الناس اللي هتشوف الفيديو دوت هتبقى قادرة إن هي تعمل بيت يعني فاحنا هنبقى شغلنا كله في الفيديو على البلالين والخيوط تمام نعمل بالونة وأول ما تنزل هنخليها ستاشر ستاشر كده هيبقى أخف لينا واحنا بنعمل simulation لأن عددهم هيبقى ضخم يعني فعشان ما يكونش بطيء يعني معانا واحنا شغالين في نفس الوقت مش مأثر على شكلها كده كده المنظر من بعيد يعني تمام What up? قد ما نقدر نعمله بيزك خالص البالون مش هتفرق معانا في حاجة كده كده المنظر من بعيد بيداري التفاصيل دي كلها يعني طيب عشان نعمل بقى الشكل دوت من البلالين هنستخدم البارتيكال سيستم احنا هنعمل شكل كبير كده على نفس نفس نفس الشكل دوت كده وهنحط جواه بلالين صغير تمام خلينا نرجعها اتنين وتلاتين زي ما كانت احنا بنعمل الشكل ده نختار شرب عشان نعرف نجيب الشكل دوت آه، زي ما هو يعني. تمام اصبر شوية اظن معقول كده تمام هو ده آه بعد كده هنروح آه واخدين البلين اللي احنا حاطينها دي آه، هنخليها زي مقياس لينا كده من ناحية الأح الأحجام تمام تمام نودي بقى البلند في اي حتة بعيدة كده ناخده هنا طيب بعد احنا ناخد بقى اي بالونة من الاتنين مش ناخد اللي احنا استعملناه عاملينه ايه بودي بعديها هنختار احنا المفروض نختار مش تمام آه، بس انا علشان الفيديو موقفش فيه كل شوية آه، انا هستخدم آه، ديت تمام هي دي ايه اخف اخف بكتير يعني لما اجي اعمل سيميليشن مش تاخد وقت بس المش هو الادق والاحسن يعني تمام بس انا زي ما قلت عشان ايه اعرف اشرح بتاع ما يقف مني كتير ماشي بس هظبطها دي اول يلا ماشي بارتيكال سيستم الاثنين هنخليهم في frame واحد ال start وال end وبعد كده ال source هنخليهم في ال volume آه، من جوه آه، بعد كده random نفتح الرندر اوبجكت ونختار بعد كده scale يعني شوية ممكن شوية random في ال scale. آه ماشي آه دلوقتي المشهد الحقيقي اصلا اللي في الفيلم بتاع فيلم اب آه، استخدموا 10000 بالونه اللي احنا شايفينه دوت استخدموا فيه 10000 بالونه ومشهد ده غير مشهد الاقلاع اصلا اللي هو البالين اصلا كانت في الارض وطلعت ده كان فيها 20000 بس احنا يعني ايه يا دوب هنستخدم عدد اقل يعني احنا ممكن نستخدم 5000 كويس يعني عشان يبقى خفيف معانا اه انت ممكن تستخدم ازيد او اقل على حسب الجهاز يعني عندك يقدر يستحمل لا شوف انت بقى اه تمام اه في حاجة تاني كده لا كويس اه نظبط بس الحجم تاني انك لا معقول ونقول convert تمام طيب. هنمسح الشيب الكبير دوت كده بقى عندنا البالين بالشكل دوت بس في مشكلة هتواجهنا ان هي بالين كتير هنلاقيها لازقة في بعضها زي كده تمام آه، ودي هتبان في الريندر يعني بشكل ملحوظ كل شوية لو بصينا هنلاقي في بالين لازم بعضها عشان كده احنا عملنا rigid body ايه هنا اي بالون لازم بعضها هتروح فكة آه لازقة في التانية يعني هتروح فكة تمام يلا اوبس لا طبعا احنا مش هنستخدم كله هنرجع نرجع نرجع تاني لحد ما نوصل للفكة بس يعني احنا عايزينهم يفكوا من بعضهم هو بقى الميزة في المش بقى ان هو ما بيعوجلكش الحاجات دي كده يعني هتبقى مظبوطة شوية يعني بشكل ايه تبقى واقفة كده شوية تمام بس انا لو جبت المش هنا هيوقفنا كتير قوي قوي يعني تمام فهو ماشي خليها ايه خلينا نمشي على يعني على الحل ده انت ممكن تطبقها مع نفسك ايه على اساس ان هي مش بس تاخد وقت كتير شوية تمام عقبال ما البروسيسور يعالج الموضوع وكده يعني هو بيعالج كام 5000 واحدة في نفس الوقت يعني تمام بس هي مش مش شغاله يعني مش سيئه إيه بعد كده ماشي احنا هناخدوها كده بعد كده هنختارهم كلهم ونختار ريدت بودي ابلاي ترانسفورميشن بعدين نختار واحده كده عشوائيه بحيث انها تبقى اكتف بعديها ريموف كده هو بقى المنظر كده كده يتبقى لنا الخيوط هنا عندنا مشكلة بقى احنا لو هنعمل الخيوط فيزيكال بحيث ان البيت ممكن يطير مثلا والبلالين تبقى معاه وكل حاجة هيبقى برضه في مشكلة في الناحية دي لأن كل الشروحات والدروس الموجودة يعني آه، بتطبع على عدد قليل من البالين للأسف يعني الطريقة اللي موجودة مش هتقدر مش هينفع معانا مع 5000 بالونة إلا لو إحنا هنمسك بالونة بالونة ونعملها manual عشان يبقى الموضوع physical إن أنا مثلا أجيب رياح وأسيب البيت يلا طير من نفسك كده يعني مش تنفع مع العدد الضخم دوت للأسف هي ممكن مع عدد قليل يعني عشرين خمسين مية مثلا لكن هنزيد عن كده يبقى الموضوع مش لذيذ ولو استخدمنا حتة التكرار ناخد copy و paste وكده مش هنغ... مش هنوصل للشكل اللي احنا عاملينه الشكل البيضاوي دوت فما قدامناش حل غير اننا نشتغله باسف آه، وثابت يعني ما وصلتش لحاجه غير كده بصراحه وطبعا الطريقه الاولانيه اصلا مش زي برضه الطريقه اللي بيكسر عاملاها على فهنضطر نخليه ثابت يعني <laughs> تمام طيب انا دلوقتي عايزين نربط حبل آه، كل بالونه يبقى فيها حبل وكل الحبال واصله هنا عند المدخنه دي فنعمل ايه آه احنا هنلف على Blender كده لفه <laughs> هنضحك عليه يعني آه بص هن اول حاجه هنمسح البالونتين دول عشان هيزودونا جامد تمام هنعمل select لكل دول وبعد كده نشوف واحدة كده قايمة ونروح عاملين select عليها تاني بحيث ان هي تبقى ال active ايه بتاعها وندوس بقى ماشي هنختار كله تاني sorry ودي تبقى active نتأكد ونختار control L object data تمام دي هتعمل لنا ايه هتخلي آه، لو انا يعني فتحت الايديت مود في ال... في البالونه ديت هتخلينا نتحكم في كل الايديت مود بتاع كل البالونه التانية آه وكأنهم آه، يعني اكنهم حاجه واحده يعني تمام آه سواء مثلا scale اهو اي حاجه يعني لو عدلت في اي واحده هنا هتتعدل في, في اخواتها التانيين تمام طب دوت نستفيد منه في ايه ثواني بقى هنا زي ما كانت اه تمام هنا نستفيد ايه بقى هنعمل حاجه حلوه هناخده فيرتكس من هنا تمام وندوس شيفت دي تمام ونروح لها وبعد كده هنعتبر ان احنا بنعمل حبل دلوقتي تمام آه ماشي بس ده يعني نقفله تاني كده زي ما كان يعني آه، يعني بنعمله بشكل مبدئي كده يعني آه، ماشي وناخده بقى الطرف اللي تحت دوت بص بقى نركز في الحته الجايه دي علشان هي هي تبدو ان هي معقده لكن هي اوكي هي بسيطه يعني بس المنظر هيبقى بشع يعني شويه هناخده ال vertex دي وننزل بيها تحت تمام نرجع ورا كده وننزل تحت تاني ننزل تحت تاني إلى أبعد ما يمكن معلش المنظر يعني <laughs> ممكن يبقى معقد لكن والله هو بسيط يعني ماشي تمام احنا كده ب... بن... يعني احنا دلوقتي بناخد طرف الحبل هنبعده بقى بعيد بس عشان ايه عشان نعرف ناخدهم كلهم فايه هنبعدهم كلهم كده تمام نخلي بالنا ان في اطراف حبل آه، في المناطق دي لسه في اللي هي المناطق ثواني في المناطق القريبه من البالون اصلا في اطراف هنا واطراف هنا واطراف هنا فانا مش عايز حاجه اطراف قريبه من البالون انا عايز كل الاطراف بعيده خالص بحيث ان اعرف اتحكم فيها ف نرجع ازاي <laughs> ما استخدمتش البتاعه دي قبل كده طيب ما علينا آه، بس نكمل بس دلوقتي آه، فاحنا هنرجع يعني مسافه ضخمه يعني شويه تمام احنا ممكن هنا ايه من الفيو نبعد العقار تلاف بحيث ان احنا ما نزودش برضه اه بصوا بقى إيه؟ طيب. ماشي بصوا في نقط هنا لا احنا برضه عايزين نبعد اكتر إيه، اختي <laughs> ماشي اه كده اظن ان احنا نعرف البيت البالونه اهو جوه ودي كل الاطراف اللي احنا ممكن نتحكم فيها طيب اه ايه تاني اه ماشي احنا دلوقتي لو دوسنا على ال P وقلنا loose parts مش هيطلع لنا كل واحد لوحده لان لازم نعمل حاجه قبليها هنطلع من الايد مود دلوقتي وهنروح عاملين select لكل البالونات تمام خلي بالكم كل بالونه من ديت طالع منها طرف خيط بس احنا هن... تمام هنعمل select ليهم نختار اي واحده كده بحيث ان هي تبقى active وندوس control J كده احنا خليناهم يعتبر object واحد ال 5000 بالونه بالحبال بتاعتهم بقوا حاجه واحده تمام ايه تاني بقى اه هندخل جوه لايديت مود ندوس tab وبعد كده هنروح دايسين P. وهيبقى separated by loose part يعني هنفصل بقى كل حاجه لوحدها اي حاجه بعيده عن عن بعضها هتتفصل هنا مش اي حاجه مش متصله تمام فاحنا عندنا البلالين مش متصله ببعضها هتنفصل والخيوط منفصله عن البلالين اصلا فكله هينفصل عن بعضه كده احنا عرفنا نفصل آه، الخيوط عن البلالين ما ينفعش كنا نعملها في الخطوه اللي فاتت آه، كنا لو جربنا نطبقها مش هنلاقي غير حبل واحد بس اللي هو بتاع البالونه اللي احنا كنا مجربينها في الاول فكان لازم نعمل الحته دي تمام معلش انا عارف الحته باينه معقده شويه بس ما فيش طريقه اعتقد غير دي يعني ولو حد عنده طريقه يعني يقول طيب آه، احنا كده يعتبر آه، فصلنا كل حاجة عن بعضها آه، ونشط كده كل حاجة معمل لها select هندوس لا ثواني معلش انا اسف ندوس tab. احنا كده كنا جوه ال edit mode لسه نطلع بره ال edit mode الاول تمام بعد كده ندوس آه click المين آه ست اوريجن اوريجن تو جيومتري تمام عشان دي علشان نعرف ايه نعمل select الحبال بقى طيب هندوس الت آه، اي تمام وبعد كده ندوس C ونلف لفه كده حلوه ثواني اه احنا كده بنعمل select للايه للخيوط تمام علشان كده انا بعتها عن الايه عن ال آه، عن البالونات عشان اعرف اعمل لها select براحتي لكن لو انا بالونات موجوده عندي مش هعرف مش هيقعدوا آه، كلهم مع بعضهم كده مش هعرف اعملهم select خالص تمام آه برضو لسه عندي راح اعتقد ان انا اختار تمام آه طيب حلو نعمل ايه بقى آه ايه تاني اه ده لسه في هنا طيب اظن هم كلهم كده معمولين ولو في حاجه مش باينه هتبان بعد شويه إيه... هنعمل حاجه بقى دلوقتي إيه... هندوس Control J هنخليهم كلهم object واحد تمام آه، دلوقتي بقى object بقى object واحد آه، هنتاكد بس ان مفيش حاجه معمول لها select تاني اه تمام نيجي بس جوه كده نبص بصه كده على البالون لا تمام إيه عشان بس ايه نفصل بقى آه، هناخد الخيوط نحطهم في كولكشن لوحده نيو كولكشن تمام الموضوع بقى عشان يبدا ايه واحده واحده <laughs> يتظبط إيه بحيث ان انا لو ش... لو ما ظهرتوش ال collection التاني ده اللي هو فيه الخيوط اللي احنا عاملينها هيبان البالون بتاعنا تمام اه ثواني بس ايه بقى نمسح ديت آه، بس مزولها دي <laughs> تمام هيبقى لنا شويه الخيوط الحلوين دول وال والبالون فاحنا ماشي احنا ممكن ناخدهم بسهوله اهو طيب اظن كده كل حاجة معمول لها select طيب ونحطهم في كولكشن التاني كده احنا وصلنا الخيوط اخيرا عن الايه عن البيت نيجي بقى للكولكشن التاني اول حاجة بس نخفي دوت علشان ايه يبقى خفيف معانا كده وماشي هنتأكد مفيش حاجة select ندوس الت ايه وبعديها ايه تاني بقى و Control ثواني ونعمل select لاي حاجه و Control J بحيث ان هو بقى خلاص الخيوط التانية تندمج مع الخيوط دي تمام نيجي بقى لاخر حاجه يعني او قربنا اهو آه، فاحنا المسافة بقى اللي احنا بعدناها ديت علشان لما نيجي نختار الاطراف اللي بره يكون الموضوع بسهولة وما يختلطوش بال بالاطراف بتاعت البرلين بس كده فاحنا هنيجي نختار نعمل select لكل ال vertex دي تمام تمام هيبقى الموضوع بسهولة بصوا كده انا غلط تمام يبقى نرجع المفروض نختار الغرض طيب بعدين بقى ايه اللي هيحصل المفروض بقى نقربهم من بعض كل أطراف البارة هنقربهم من بعض فاحنا هندوس S zero Z zero. scale. اه هو احنا كده على فكرة خليناهم في سطح واحد كده تمام وبعد كده scale. Z scale. اظن كده بدأ يبان معانا احنا كنا عايزين نعمل ايه بس هنرسم من الجنب اللي هي بعيدة شوية تمام نيجي بقى نفتح الكوليكشن الأول تمام وناخدهم كده نحطهم جوه المدخنة آه، حلو كده طيب جميل كده احنا بقى عندنا كل بالونة واصل بيها نطلع بره الادموت مود كل بالونة واصل بيها خيط او حبل بشكل اساسي مفيش بالونة مش واصل لها حاجة ودي يعني اهو لو جبت اي بالونة من جوه هنلاقيها كده تمام وكلهم واصلين بين بنفس النقطة ولكن في نقطة هنا ان دي ايدجز بس مش مجسمات يعني مش هتتشاف مش عامله faces حتى عشان تتشاف آه كلهم وهمي خطوط وهميه فاحنا المفروض دلوقتي هنعمل ايه آه هندوس نفتح الايديت مود ونفصلهم عن بعض تمام طيب. نطلع برا ال edit mode click نيم بعد كده سيت اوريجين تو جيومتري تمام جميل هن هنشيل اول collection تمام دلوقتي حلو بقى كده بقى عندنا كل ايه آه حبل لوحده عايزين نعمل نعمل select لاي حبل فيهم بحيث ان هو يبقى active معانا وندوس add modify بعديها modifier بعديها سكيل تمام كده هنلاحظ ان هي اتطبقت في واحد بس تمام فاحنا هنروح دايسين كنترول ال آه، تمام هو كده آه عمل زي ما احنا شايفين كده آه كل ماشي هو ادى إيه آه <laughs> طيب معلش يا جماعه اصل انا مش بسجل حاجات وكده فهتلاقوني ايه مش متعود قوي تمام هو كده كل واحده بقت مجسمه تمام آه عندكم كلهم عايزين دلوقتي طيب احنا نصغرهم لان هو كده سميك قوي يعني تمام فاحنا هنروح دايسين Control J ندمجهم كلهم تاني في اوبجكت واحد تمام كلهم كده بقوا اوبجكت واحد كده بسهولة جدا نقدر نتحكم آه، في الحجم بتاعهم او في القطر بتاعهم تمام آه، ممكن نخليها بس سموث ايه آه افضل تمام هنفتح ال collection الاولاني علشان نحدد السمك على اساس البالونات طيب بصوا المنظر بقى عامل ازاي لا مش لذيذ خالص <laughs> احنا ايه نفتح ال edit mode تمام هندوس A وبعد كده كنترول A كنترول A دي عاملة شبه ال scale تمام بلاش نحركه بالماوس خلينا ممكن نكتب point 1 مثلا بلاش نحركه بالماوس لأن العدد كبير وممكن بقى إيه يهنج وكده فإحنا خلينا مع الأرقام دلوقتي إيه أهو click أظن بصوا بقت صغيرة إزاي لأ برضه عايزة تصغر تاني آه طيب عايز تصغر النص اعتقد control A point 5 يعني احنا عملناها control ايه point فايف في ايه لحظة اه احنا مش كناش عاملين select control ايه point فايف طيب هي كويسة أوي كده يعني ممكن نصغرها كمان يعني آه،, اه ممكن تغيرها كمان بس على حسب تعالى نشوف المنظر من بره عامل ازاي لا هو مقبول يعني آه، لذيذ يعني آه، كل حلو والله بس ممكن حلو كل واحد بقى ومزاجه بقى طيب عشان ما نطولش يعني ايه هو كده مقبول جدا يعني مش سيء تمام آه، بس هو كده ده كان درسنا يعني النهاردة أو درس على القناة يعني آه، يا رب أكون أفدتكم وما كنتش الطريقة عقدتكم يعني آه، بس ولو كنت هعمل بس أنا مش هعمل بقى ال lighting وال material بقى والحاجات دي إيه النهاردة يعني هو هتعمل هتعمل إيه في فيديو تاني يعني بس السلام عليكم ورحمة الله